D ラックスのブーツずっと今まで何十年って履き続けてるんですけど今までで一番硬いです一番硬いから単純に一番スピード出せして一番攻めれるこれだけです間違いないですすっごい硬くてしっかりしたブーツなんだけど足裏の感じがすごい分かりやすくってボードを繊細に扱えるっていうのかな なんかハイスピードでなんか思い通りに板が動かせるそんな感じでしたねカービングとか好きな人が今までビシャスっていうモデル入ってたと思うんですけど、まあ、その後継モデルニューモデルエッジです、えーと、とソールが薄くてかなり踏んだ感覚が好きですねこのタンがダブルに なってますなんで今までよりもすねあたりのホールドが強くなってますかなりこのすねにグッと倒してプレッシャーかけていくのとかも気に入って使ってます横方向にも強いのでカービングの時かなり切り替え部分でいいトライを助けてくれると思います